А от тепер такий неочікуваний, неочікуване запитання. Діма, розкажи про свою, про своє навчання, де ти вчився? Навіщо це знати? <laughs> Я нікому не розповім. Ні, ну просто може нашим глядачам буде цікаво, що ти за людина, в принципі, е, що ти вмієш взагалі, які в тебе є професійні навики? От ти десь вчився чи ні? Ну так, я навчався, але це ніякої ролі не відіграв в моєму житті, тому що я знаю пацанів, які ніде не навчалися, і е, які зароб, можуть заробляти зараз бабла більше ніж я. Тобто освіта в нашій країні вона особливо так не грає роль. І взагалі так цікаво доволі у нас все створено. Люди, які закінчили там вищі навчальні заклади, два вищих навчальних заклади, вони вони можуть е, ніфіга не заробляти або заробляти дуже мало. А там сварщики, електрики або ще якісь сантехніки, вони могли піти там е, в якомусь ПТУ закінчити, взяти ці знання, і вони зараз в Польщі можуть заробляти набагато більше, ніж там айтішники якісь в Києві. Розумієте? Ну, тобто, Дійсно. Ну так. Ну айтішники скільки заробляють? 15, скільки там? 20 тисяч вони заробляють. Та ні, чувак, ну айтішники нормально заробляють від 25 тисяч. Ну нормальні, нехай може і так. 15 але... це мінімум. Це але ай- айтішники, ті, які початкові айтішники, вони заробляють небагато грошей. Це я точно знаю. <laughs> У сварщиків, коротше. ти- Сварщики, коротше, рулять над айтішниками. <laughs> Ну це так, це ми звісно жартуємо. Ми Не хочемо образити нікого, ніяких айтішників. Ми любимо айтішників, особливо сказала я. А а ще більше любимо сварщиків, звісно. Якщо ви їдете за кордон і у вас є професія, то це плюс, е, вам це знадобиться. А якщо у вас є професія і ви сидите в Україні, то нафіга вона вам потрібна? Їдьте за кордон, там вона вам реально знадобиться, і там ви зможете е, заробляти нормальні гроші. Ви зможете там себе почувати особистістю, сильною особистістю, і зможете заробляти нормальні бабки. Тут немає чого сидіти, я вже переконався неодноразово в цьому. Ага, тобто суть в тому, що якщо ти там просто працюєш, будь-яка робота, ти Якщо вже ти людина, в Польщі так? працюєш сантехніком або прибиральником, ти ти вже нормально будеш заробляти бабки. Тут е, я знаю сантехніків е, от в Києві, які не можуть звести кінці з кінцями. Сантехнік в Польщі він е, заробляє ну, більше, ніж сантехнік в Києві. Ну це само собою зрозуміло. Тобто Якщо ви хочете поїхати за кордон, якщо у вас є хоч якась освіта, їдьте і не вагайтеся, ви в будь-якому випадку заробите там більше грошей, ніж тут. Ага. Це ну, безперечно. У нас просто тупо каста працюючих ніщебродів в Україні. Ну, бачиш, ні, ніщеброди, ніщеброди, але ніщеброди, які е, трохи шустріші, вони виїжджають і е, мутяться і нормально собі заробляють добро. Тож ми бажаємо всім е, бажаємо всім успіху, бажаємо, щоб е, всі е, йшли до, до кращих умов, до кращих умов проживання, до фінансового, до кращого фінансового плану. Взагалі бажаємо вам всього найкращого.